granxeiro e o veterinario. As cousas van mal na granxa. O granxeiro vai por ovos son dos porcos. Quere rapar a vaca. Intenta muxir a galiña. Os animais non entenden nada. Non estará doente o granxeiro? Non que vai estar doente o granxeiro. Ningún Ni un pouco se cadra, o caso é que o granxeiro bota o día enteiro a pensar nunha súa persoa. No veterinario. O veterinario, tan guapo, engaiolante, atento, intelixente, tan especial, lindo, fantástico, simpático, alegre, maravilloso, pándego e formidable. E ata ten boa man cos animais. Xa estamos nela outra vez. O granxeiro métese co tractor no palleiro. Isto non pode seguir así. Os animais van ter que argallar algo. A mañá seguinte, o granxeiro vai ao prado para rapar a vaca. Pero isto que é? Esta vaca ten que estar moi maliña. Isto hai que consultalo co veterinario, exclama o granxeiro. O veterinario mira para a vaca e colle unha esponxa. Listo, non lle pasa nada, di o veterinario. Queríasme pedir algo máis? O granxeiro ponse todo encarnado e eh, mira tímido para o chan. De volta á granxa, o granxeiro vai por ovos onde as ovellas. Uau, uau, unha ovella que ladra. Nunca tal cousa se viu. Isto hai que consultalo co veterinario, exclama o granxeiro. Escoita, hai veterinario, di o granxeiro. Esta ovella ladra, di guau, pídelle o veterinario a ovella, pero en vez diso a ovella di be. xa me parecía a min, non lle pasa nada», di o veterinario. «E eh, mira, unha cousa, non me queres pedir nada... mm, non me queres pedir máis nada, pois tatexa o granxeiro nervioso: Non, non, xa está todo. Os animais xa están cheos, así non hai forma. O granxeiro é tímido demais, nunca se vai atrever a convidar o veterinario a unha merenda na granxa. Non queda outra, hai que conseguir que o veterinario veña á granxa. A tarde o granxeiro sae da casa e vai polo tractor ao palleiro. E que ve? Isto hai que consultalo co veterinario, exclama o granxeiro. Pero cando chega o veterinario á granxa, na árbore non hai nada. Os teus animais non teñen doenza ninguna, di o veterinario. Para min, o que está un pouco doente é ti. E que, di o granxeiro, perdoa, non sabes unha cousa, pregunto o veterinario. Eu tamén estou un pouco doente. E a do, esa doenza feliz chamase estar namorado e para iso non hai un remedio. E xa está todo tal e como ten que estar. Colorín colorado, este cuento está rematado.